Amazon projekt një mëllëtu për automjete elektrike në Evropë Ju lutemi bëni subscribe e sato Kompania Amazon parashikon të investojë në Evropë rreth një miliard dollarë për blerjen e furgonëve dhe kamionëve elektrikë Nisma vjen në kuadër të projektit për të ulur emetimet për pesë vitet e ardhshme. Gjiganti i shitjeve online thotë se do të trefishojë numrin e automjeteve elektrike në flotën e saj për kontinentin evropian, duke shkuar në më shumë se dhjetë mijë furgonë e kamionë elektrikë brenda vitit dy mijë e njëzet e pesë. Flota aktuale me automjete elektrike dërgoi mbi njëqind milionë porosi në gjithë Europën vitin e shkuar. Porosia më e madhe e automjeteve elektrike nga Amazon deri më tani është për njëqind pikë zero zero zero furgonë nga startupi amerikan Rivian. Kjo kompani është një nga disa firma të reja që garojnë për të zhvilluar automjete të tilla, mes konkurrencës me emrat tradicionalë të automobilave si General Motors apo Ford. Në projektin e saj, Amazon kërkon gjithashtu të blejë më shumë se një mijë e pesëqind kamionë elektrikë për mallrat e rënda. Nga ana tjetër, synohet të zhvillohet edhe infrastruktura e karikimit të automjeteve elektrike. Për këtë Amazon do të investojë në mijëra pika karikimi në të gjithë Evropën si pjesë e lëvizjes së saj. Në përgjithësi, kompania planifikon të arrijë reduktimin në zero emetim karboni nga aktivitetet e saj brenda vitit dy mijë e dyzet.